não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que mora dentro dela ainda vive. Qualquer é louca. Mas essa é flor é pra dar aquele bagulho, né?